Ah, nem não, nem Tá vendo, cara? Ah, shit. Ai, olha. Tremenda cacada. Menos 10 sobre 10 y Z, Z, Z. Tremenda obra maestra. 20 sobre 10 y God. ¿Qué? ¿Qué? Nah. ¿Cuál? Eh, come Sam, bien Jerry. Okay, you like it. 風太郎手紙見てくれたんだ風太郎に伝えたいことがある食堂で言えたらよかった、okay. どうしてもこの気持ちが誰にも聞かれたくなかったからちょっとだけ考えちゃったそこまで言うなら 郎頭いいって言ってたけどこんなもんなんだ風太郎のくせに家庭教師するんでしょ誠実に向き合えば Me hace acordar la música de Irantero. 風太郎の仕事でしょ Ah, ¿con joda? Ah. No, tengo novia. <laughs> capo eh. Uy, uy. uy. Ah, Uy, sí. no, me lo perdí. No, no. ¿Qué pasó, boludo? Había rápido, boludo. No llegué ni a pausar. Ah, la, trama de la película. ¿Podemos terminar la película acá, boludo? ¿Está? ¿Qué quanto a Miku, eh? más más acá, eh. Uf. Para mí fue la segunda mejor escena, la primera fue el de Diego. <laughs>